コちょダミコよいやニコ生とかいいからこっち来いよえ今赤羽検事がいいとこばっかあいつのどこがいいんだよだちょっとこっち来いって座れ座れなんだ座れってばテレビ見てるいいわ後でえ気になんないそのことばっかあ 好きなのあいつのこと。な好きなんだ。おちゃお前、な、な、な、な、な、なんでそっち向くんだよ。なんだよ。図星かよ。えだ、こっち向けってば。何あ、また俺のこと焼かせる気だろ、お前。はあ、悪い子だな。そういう悪い子にはさ、 強くしないといけないよね。え何今日いいって言ったじゃん。な、なんでなんでなんでなんでダメ教えて。ケンジが見てる関係ねえよ。あいつの子なんて、忘れさせてやるよ。なあ、ダミコ、ダミコ !1 時間後。 ちゃった。あ、何か。ちょ、ちょ、寝ちった、ごめんごめん。えニコ生タイムシフトで見ろよ。終了